Tapi kita lanjutkan bab idah talamatil maratu bab jika seorang wanita mimpi berjima mimpi basah ya entah basah atau tidak yang penting <laughs> mimpi berjima ihtalamatil maratu artinya wanita mimpi berjima Alimam Al Bukhari membawakan hadis qala sana Abdullah bin Yusuf qala akbaron Malik an Hisham bin Orwa an abihi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah ummul mukminin dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ibunda kaum mukminin. Seluruh istri Nabi disebut dengan ummul mukminin wa azwaju ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu bagi kaum mukminin. Ummu Salamah berkata, "Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha." Telah datang Ummu Sulaim istrinya Abu Talha. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tetapi Anas bin Malik bapaknya meninggal dalam kondisi non muslim ya, meninggal dalam kondisi abunya Anas, abinya Anas meninggal dalam kondisi non muslim, maka setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan lelaki yang lain namanya Abu Talha. Ya, waktu Abu Talha waktu itu masih kafir, kemudian melamar Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim, saya mau menikah dengan engkau dengan syarat kau masuk Islam. Maharnya masuk apa? Islam. Akhirnya Abu Talha ya <laughs> karena cinta kepada Ummu Sulaim akhirnya dia masuk apa? Islam. Kemudian dia menjadi seorang pejuang luar biasa Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Ummu Sulaim istrinya Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haq." Dia kasih mukadimah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran." Artinya, dia ingin menanyakan sesuatu perkara yang mungkin malu untuk disampaikan. uh, tetapi ini karena ini masalah agama, masalah al-haq maka sebagaimana Allah tidak malu menyampaikan al-haq maka aku pun tidak malu untuk bertanya tentang masalah kewanitaan ini maka dia kasih mukadimah kata dia ya Rasulullah innallaha la yastahyi al haq wahai Rasulullah sungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran hal alal mar'ati min guslin idha hayah talamat apakah seorang wanita wajib untuk mandi junub jika dia mimpi berhubungan dengan lelaki. Fakallah Rasulullah sallam kata Rasulullah sallam na'am idza ra'atil ma. Ya wajib kalau dia melihat air. Artinya waktu dia bangun dia melihat basah di kemaluannya ada air yang keluar ya maka dia wajib untuk mandi uh, junub ya. Hadis ini ya diriwayatkan ya dalam banyak uh, lafal di antaranya ketika Ummu Sulaim bertanya, Atah talimul mar'ah ya Rasulullah apakah uh, tatkala uh, apa namanya dia bertanya Ummu Salamah waktu mendengar pertanyaan Ummu Sulaim, Ummu Salamah bertanya, "Hal tahtalimul mar'atu ya Rasulullah? Apakah wanita mimpi? <laughs> mimpi berhubungan ya?" Kemudian juga dalam riwayat yang lain, ya, faqattat Ummu Salamah wajhaha. Waktu Ummu Sulaim bertanya, ada Ummu Salamah di situ. Waktu Ummu Sulaim bertanya, "Ya Rasulullah, apakah wanita kalau mimpi berhubungan dengan lelaki wajib mandi junub?" Maka saking malunya Ummu Salamah, maka Ummu Salamah pun menutup wajahnya dengan kain ya, karena malu, tersipu malu mendengar pertanyaan tersebut. Dalam riwayat yang lain, fadhahikat Ummu Salamah. Ummu Salamah tertawa mendengar pertanyaan tersebut ya. Uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yeah. jika wanita atau lelaki hukumnya sama bermimpi melakukan hubungan senggama ya apakah dengan siapapun ya apa dengan istrinya atau dengan yang lainnya ya istri pertama istri kedua ya. nggak ada urusannya <laughs> pokoknya mimpi atau mungkin melihat sesuatu yang membuat hasratnya dan yang lainnya ya maka kemudian dia bangun dan dia melihat ada air basah di celananya ya maka dia wajib mandi junub tetapi kalau ternyata dia bangun ternyata tidak ada air di celananya tidak ada basah berarti tidak wajib mandi junub ya berarti mimpi dia tidak sampai terjadi ejakulasi ya tidak wajib mandi junub jadi hanya mandi wajib mandi junub kalau keluar air mani baik laki-laki maupun wanita Demikian juga kalau seorang bangun tidur, kemudian dia mendapati ada basah di celananya, di roknya atau di celananya. Sementara dia tidak ingat bahwa dia sedang mimpi. Dia bingung, saya mimpi atau tidak? Saya kan tidak tidak mimpi kok dapati basah. Maka dia lihat kalau air yang dia di celananya tersebut dia cium dan dia yakin ini kan ada air mani punya bau aroma tersendiri. Kalau dia cium ternyata ini aroma mani, maka dia wajib mandi junub. Tapi kalau ternyata dia cium tidak ada aroma mani, ya. maka bisa jadi madhi, bisa jadi hanya sekedar mungkin cairan kencing yang keluar, maka dia tidak wajib mandi junub. Hukum asalnya dia suci. Hukum asalnya dia suci. Saya ulangi, dia hanya wajib mandi junub kalau dia yakin air maninya keluar dan dia lihat itu benar-benar air mani, maka dia wajib mandi junub. Adapun kalau dia ternyata tidak keluar air mani atau dia ragu ini air apa, maka tidak wajib mandi junub. Karena hukum asal seorang Ah, dalam kondisi suci dan kita punya kaedah al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan.